Com ja t'he comentat, totes les dinàmiques segueixen exactament la mateixa estructura. Llavors anem a veure com es treballa cada dinàmica. En cada una de les dinàmiques tenim una primera part en la qual parlem de la justificació. Per què proposem treballar aquesta temàtica. Igual que la justificació, el que tindrem són uns objectius. Hi ha una primera fase que es treballa a casa. Aquesta dinàmica de 50 minuts està composada per quatre fases diferents la primera és una fase de treball individual. Després farem un treball en petits grups. Al final obrirem un debat plenari i acabarem tancant tota aquesta dinàmica amb una fase de conclusions. Pensem que efectivament la feina que fem és molt important, el que passa dintre de l'aula, però que després serà una cosa que cada alumne mm, podrà treballar i seguir reflexionant de forma individual un cop hagi sortit de l'aula.